pasir hitam di pinggir pantai di tepi laut Watu pecah waduh pecah Lumajang Selok Pasirian Mau buat apa adik? Boneka <laughs> Apa? Nggak tahu buat gunung ayo ini di bibir pantai pantai pasir hitam kok tambah kesana sana <laughs> ini aja dok pakai buat gunung ini ya situ aja lihat gunungnya kecil ya yeah. <laughs> Iya. gunungnya berapa gunungnya hitung dua tiga empat ini gunung apa nah. ini gunung Bromo ini Semeru ini gunung Tambu ini Pucang Rangga Ipa Pak Suri Tarik. Apa? gimana apa? Sini, sini, sini. Lihat, di sama kerang. Cuman rumahnya ya, Dok. Hewannya iya. nggak ada. Iya. Kakak layangan. tarik kayaknya nih hop hop hop nembong oh. hampir saja mengenai orang Tuh, <laughs> layangannya kakak hampir mengenai orang ini yang akan lagi layangan ikan apa? Hiu, paus. Wow. <laughs> Loh, kakak nemu juga uang berapa? Lo oh, nemu di mana? Uh, hebat. Hebat, Bro. Ini ikan, ini ikan nggak tahu ikan apa. Kayak apa? Lihat, lihat. Oh, oh, oh, oh. Takut. Dadah. 在。